うん、頑張った頑張ったけどなんだったんさ、うこっからだあそこからよ潰しにかかんで一生楽だと取れない、うん、それ今日本当に肝に銘じたと思うね分かったの第一線級の選手そうやつだと取れないだから俺たち毎日よせめぎ合ってんだよ、うん、本人分かったと思うこれからだよ あしゃあないまだだな